si tukiingia hatuoni madirisha, hatuoni mlango mm. si tunaona tu hizi pembe za nyumba hizi mm. tunapoingilia ndani mm. kile kibuyu kikayayuka mm. kilivyoyayuka nikauliza kibuyu kilichoka kichwani kimeenda wapi? mm. amsema kipo tumboni kwako mm. na mwanaume yote utakuwa naye atakufa sababu kila mwenye kikundi kile alikopo anatoa kila anamtoa mama yake mm. wanachinja tunakula siku hiyo nilikopo nimekaa bibi akaniambia hivi umefika muda wa kafara mm. unatoka utoe kafara yako mm. kaambia sawa nimtoe nani mm. akaniambia mtoe mama yako mm. pale mimi ndo nilipoanza kusita mm. Isda nikamwambia bibi, hapana, mimi siwezi kumtoa mama. Akaniambia kama utamtoa basi takuwa wewe. Hatimaye tumempata mtoto wa mama Omari aliyekuwa ameingizwa katika uchawi na kufanya matukio makubwa tu ikiwemo kuua. Ilikuwaje? Tunakwenda kusikia kutoka kwake. Habari Sule, Una miaka mingapi? kumi na tatu. Haya, hebu tuambie sasa, wakati una, unaanza hii safari ya masuala ya uchawi na ushirikina, uliingia ukiwa na umri gani na ilianzaje na ikaendeleaje? Niliingizwa na bibi wakati nina miaka minane mm. nikopa somo darasa la pili mm. nikopa kila mtihani nitafanya na feli mm. bibi akaniita siku moja akaniambia, kwani unavyofeli ujisikie vibaya mm. Kaambia najisikia vibaya, akaniambia hivi, ukitaka usifeli nisikize, mimi nitachokwambia mm. Mi kaambia haya mm. Siku ile kapita usiku nilivyoenda kulala mm nikaota nipo sehemu nimevaa nguo nyeusi mm. na kitambaa chekundu mm. na nilikupo mm. pole jikaze uh mhm. -huh. tumepanda juu ya ungo nilikopo na bibi mm. tulivyofika hapo tulifika makaburini mm. mimi nikamuuliza bibi hapa wapi mm. akanambia usiogope mm. tupo salama ndo nitakwambia kila kitu mm. baadaye ile ndoto mimi iliniogopesha mm. nikaamka nikasoma dua nikalala mm. kesho asubuhi nikamwadisia vile bibi akanambia mjukuu wangu umekuwa mm. subiri pole jikaze jikaze ehe, umekuwa subiri, ehe mm. Baadaye nikawa naendelea vile vile. Siku nilikuja kufanya mtihani mm. nilifaulu mm. nikaenda kumwambia bibi nimefaulu mm. akaniambia na hapo bado utazidi kufaulu ila ukinisikiliza tu mimi mm. nikawa anaendelea ananifunza masuala ya kuua mtu akinifanyia kosa shuleni, kenda kumwambia bibi, usiku tunamfata mm. tunampa gonjwa lolote, tunamuua. Akaa hivyo, anasema hivyo. yani ili, ilifikaje mpaka ikafika hatua akawa anakufunza kuua? Yani ilianzaje? Kwa sababu mwanzo umetuambia ilikuwa kwenye ndoto tu, siku ya kwanza mkaenda makaburini, siku ya pili iliendeleaje mpaka ukafikia huko kwenye mafunzo ya kuua? siku ya pili kwa ndoto siku siku aliniamsha mm. kwenye ndoto kawaida kawaida mm. aliniamsha mm. na kuniosha nguo mm. tukaondoka tuondoka akaniambia kaa hapo nkaambia bibi hapa nitakaaje kwenye ungo nikaondoka kuelekea makaburini yaani alipokuamsha siku ya pili ulikuwa umelala na nani ilikuwaje mpaka akaja akakuamsha tuanzie hapo nilikuwa nimelala peke yangu mm. akatoka chumbani kwake mm. akaja mpaka chumbani kwangu mm. akaniamsha mm. alivyoniamsha akaambia tuondoke mm. mi nikamuuliza tuondoke wapi mm. akaambia we twende mm tukatoka mpaka nje akanikalisha kwenye ungo nikamwambia mimi nitakaaje kwenye ungo mm. kaniambia wewe kaa kwenye ungo tu nikakaa mida saa saa nane mm tukakaa kwenye ungo wote wawili mm. na tulitosha mm. tukatoka mpaka huko makaburi tukafika. Ungo na yani, sijaelewa mlitokaje hapo ungo mlipokaa? Uliungo tulivokaa ukaanza kunyanyuka mm. na ukatufanyisha safari kama kwenye gari hivyo, kwenye chombo chochote kinachotembea mm. tukafika mpaka hapo makaburini mm. ngakutana na watu wengi tu Nilipokutana na watu wengi wakanitambulisha. Huyu mm. ndo baadaye ataumiliki mikoba yangu mm. na vitu vyangu vingine. Nani anakutambulisha? Bibi yangu mm. akanitambulisha kwa wanachama wake wote mm. Basi asubuhi kulivyokucha, mbile hali nikawa nimeizoea mm. Nikienda shuleni nikifanya mtihani na faulu vizuri mm. nakuja kumalizia bibi Ananiambia ni vizuri sana ila usimwambie mtu. Mm. Mimi kama simwambie mtu yoyote. Mm. Sikio kuna mtoto alikuwa amenichokoza shuleni mm. akanipiga. Mm. Nikanamwambia bibi, huyu mtu amenipiga. Mm. akanambia hivi kwa nini unaonewa? Mm. Subiri akakileta chungu. Mm. Chungu chenye maji. Mm. Alis, kuna maneno aliyasema mimi mm mm. Aisimu maneno alikatokea pale ile sura yake mtoto mm. Mhm. Akaniambia mtoto wenyewe ndo huyo mm. Nikamwambia ndio mm. Akanikabidhi kisu mm. Akaniambia haya kichome hapo kwenye maji mm. Mimi nilikuwa naogopa, lakini akaniambia kichome, usiogope mm. Hakuna kitu kitachomtokea mm. Nikachukua kile kisu nikakichoma mm. Kuchoma akaisha, akachukua kile chungu chake akakificha Mhm asubuhi tunaenda kule shule, mwalimu anatangaza kuna mwenzetu amekufa mm. na mwenzetu alokufa ndo yule nilomwona kwenye kile chungu mm. tulivyorudi shule nikaenda kumwambia bibi yule yule mtu nilomwona pale kwenye kile chungu ndo amekufa shuleni mm. akacheka akanambia kila mtu anaokuonea unatakiwa mfanye kistahili hiyo mm. mi nikafurahi nikacheka na mimi mm tuvamiza hapo usiku tena tukatoka mm. tukaenda makaburini mm. tukaenda makaburini alichukua chungu mm. kibuyu kenye rangi nyekundu akanekea akaniwekea hapo kichwani aponekea kichwani akaanza kuimba nyimbo wameimba wameimba wameimba kile nyimbo zao sizijui siku mm wameimba wameimba wameimba kile kibuyu kikayayuka mm. kilivyoyayuka nikauliza kibuyu kilichoka kichwani kimeenda wapi mm. amesema kiba tumboni kwako na utakuwa na nguvu na kwenye mtihani yote utafaulu mjukuu wangu mm. ila utakuja kuzaa mm. na mwanaume yote utakuwa naye atakufa mm. utakuwa na nguvu na mtu yote hataweza kukugusa mcheo yoyote au aina yoyote mm. nikaitikia kasema haya na kila mtihani unaokuja kweli nilikuwa nafaulu hata kama hujasoma hata kama sijasoma hata sijaenda shule siku mbili nikipewa huo mtihani na faulu mm. siku hiyo ndo alivyoniambia muda kafara siku hiyo nilikuwa nimekaa bibi akaniambia hivi umefika muda wa kafara mm. unatoka utoe kafara yako mm. kaambia sawa nimtoe nani mm. akaniambia mtoe mama yako mm. pale mimi ndo nilipoanza kusita pole sana mhm pia pana mimi siwezi kumtoa mama. Mm. Akanambia kama utamtoa basi takuwa wewe. Mm nikaanza kuogopa mm. lakini kaambia nitamtoa mtu yoyote lakini sitamtoa mama akaniambia hapana unataka umtoe mama yako mm. mi nikaendelea kukataa mm. kila siku ilizikuwa minasumbua mm. natoa nalazimishwa nimue mama yangu kakataa mm. kaenda kumwambia bibi mm. na bibi alimpeka kwa mganga baba akaja akanichukua akanileta mjini. Ilikuwaje mimi ikakupeleka kwa mganga? Nilimwadisia yote. Bibi gani? Bibi yangu mzaa baba. Mm. Nilimwadisia yote wanaonifanyia yote. Mm -hmm. Na basi vitu mpige baba yako aje kukufata. Mm. Akampigia baba, baba kama siku mbili akaja, mm. akaondoka na mimi. Mm. Tukaenda mjini, tuvana mjini wale wakawa wananifuatilia tu kwa sababu na kile chungu chao walichonimezesha mm. wanakitaka kile chungu chao afu nilikopa zamu yangu kutoa kafara mm. na walipia kafara zao kafara ya ulipia kafara kivipi sababu kila mwenye kikundi kile alikopa anatoa kila anamtoa mama yake mm. wanachinja tunakula tunakula nyama za watu Ilikuwaje siku ya kwanza, ilikuwaje? Siku ya kwanza nilikuwa naogopa. Ah, kabla ya hapo, yani uliwahi kula nyama? Ndio. Za watu gani? Pole pole. Mto ilikuwa, ilikuwa zamu ya bibi mm. akamtoa shoga yake mm. wakamuua, alimtoa akamleta pale mm wakampiga dawa gani zile wakaanza kumkatakata mi nikawa naogopa siwezi kula hiyo nyama mm. akaniambia kula usiogope kula ikiwa ikiwa imepikwa ijapikwa ijapikwa mbichi mm. tukapewa mi kala mm. niona chungu mm. kala asubuhi nimeamka nimetapika nimearisha mm. siku ya pili ikaa hivyo hivyo mm. nikaendelea kula mpaka nikazoea mm. siku hiyo ndo ya mwisho ilikuwa zamu yangu mimi kumtoa kafara mm. nikaambiwa nimtoe mama yangu ndo mm. nikakataa mm. kanimwalisia bibi bibi akanipea kwa mganga mm. akanipa dawa lakini bado alikuwa ananisumbua ukiwa bado na kibuu e, eh, na kibuu chao tumbona wakitaka mm. wakawa wananisumbua mm. Nataka kibuyu chao na niwalipie nyama zao nilizokula nilitoa na mimi mama yangu nao wakamle nyama mm. Kwa mganga kutoa kile kibuyu ilishindikana, kwa wakanipa tu dawa ya kunifunga, walinichanja wakanika dawa mm. kile kibuu bado kilikuwa tumuni kwangu. Kwa nini ilishindikana? Mganga alisema ana nguvu za kukitoa iko kibuyu mm. Basi tulivyokuja kumjini kwa mama ndo akaelezwa yote na mama yangu huyo mlezi mm. Jikaze. mm Alivyoelezwa mama akanichukua akawa nakaa na mimi mm. na tulivyokaa hapo nyumbani pale kulikuwa kuna bibi mwingine mm. na alikuwa na mambo hayo hayo mm lakini aliniambia unaonekana wewe mzoefu wa mambo haya mm. nikamwadisia mwenekopo ndio hivyo lakini sasa hivi nimeacha sitaki tena mm. na yeye akawa ananilazimisha mm. ukiwa hivyo utakuwa faulu kama ukipofaulu mara kwanza mm. utakuwa mwanafunzi mzuri mi nilikataa mm lakini alikupa anaitoa kwa ndoto tu usiku, naweza nikalala hapa nikastuka nikajikuta nipo mlangoni nafungua mlango asika nitoke nje bila mwenye kujijua mara kwanza kwanza nijaribu kumtoa mm. mama mm. sikuweza ulifanyaje ukashinda sababu niliona ana ulinzi mkali kwa nishindwa kumtoa yaani ulikuwa unafanya nini ukawa unaona kitu gani ndo ukajua ana ulinzi Nish mama alikuwa amelala mm. mimi nkaamka mm. kachukua kisu mm. nikawa nataka kumchoma nila nataka tu kumchoma mm. nikawaona watu hivi wamnisukuma mm. kiangalia nikauliza nyewe kina nani mm. hawanijibu mm. nyewe kina nani hawanijibu mm. nikawa nao mm. lakini wale wanakupa na uwezo zaidi yangu wakawa wananisukuma wanasukuma kamua kutoka kwenu kwa bibi kule mm. bibi nimejaribu kumtoa mama imeshindikana mm. akaniambia subiri nitakupa nguvu nyingine ukajaribu tena mm. nkalala siku ya pili mama kaniambia tune kanisani mm. nivyoenda kule kanisani Nilivyoenda kanisani nikaanza kuombewa, nikaombewa, nikaombewa. Baadaye baadaye mama akamwambia mama mchungaji yule mm. kaa basi na mwanangu mm. kaa na, na yeye. Wakati ulipoanza kuombewa ilikuwaje yani? kwa sababu mama anasema wakati mnapita kanisani wewe ukawa unalia unamwambia muondoke, ilikuwaje hapo? Nilipofika karibu na kanisa nilikumwona naungua mm. Nikumwona moto unaniunguza. Unapunguzaje? Yaani unaniunguza mwili mzima tu kama nakanyaga moto mm. Nikaambia mama tuondoke. Unaona kwa macho au unausikia tu? Nauona hivi Naambia mama tuondoke hapa sio pazuri naungua ungua lakini mama ananiambia twende tu Naambia mama naogopa mimi naungua kaniambia twende tu tukaingia mpaka ndani lakini mimi bado nilikopo tunaungua mm. Niwafanyia maombi Ngafanya nkafanywa maombi kafanya maombi wakaniambia niseme maneno nikasoma kwenye kitabu cha bibilia unayakumbuka hayo maneno? Siyakumbuki mengi. Haya machache unayakumbuka? mm -hmm. Tuambie. waliniambia sema e Bwana Yesu mm. e Bwana Yesu nitoe kwenye kiza mm. kwenye kiza nimetina mazambi ambayo sijatarajia kutenda mm. e Bwana Yesu naomba nisamee mm. kwa makosa niliyofanya na mengine ndo nilosahau nimekumbuka tu hapo mm -hmm sema hivyo kila siku nikaa nenda kanisani, wakati naombewa mm. natapika natapika vipande vya nyama vile vile nilipokula, kila nikiingia kanisani mm. kisha niombea natapika natapika, lakini nikiwa natuka nje nasikia kimbali sana wakiniita. Unasikia Unasikia live sasa hapo wote? nasikia mbali wan, wan, njoo huku kwa kufai mm. njoo huku kwa kufai mm. ila mimi nilikopo nakataa mm -hmm. njoo huku kwa kufai kila siku njoo huku kwa kufai nilikopo nakataa mm. siku nkaudi nyumbani nikamkuta yule bibi yangu huyo mm. mjini aliyekuingiza au mwingine mm. nikimsalimia anasema umenisaliti mm. Simon amenisaliti mm. basi mika simsalimii tena, naenda kanisani mm. narudi, naenda kanisani narudi mm. siku hiyo nikupo nimeenda kujisaidia chooni mm. kujisaidia, nikaomba nikaomba mm. kujisaidia kile kiburi nikakiona mm. kimetoka mm Nikapiga kelele mama, nilipopiga kile kelele kile kibuyu kilipotea. Kilitoka kwa njia gani? Yaani na kujisaidia katoka. Hadi kubwa ndogo. Kubwa. Mm. Katoka nafunza, kilivyotoka nikapiga kelele na kile kibuyu kiliayuka. Mm. Kilivyoyayuka nikatoka nje nikamwambia kile kibuyu nimekiona kimetoka. Mm. Tukaenda kanisani. Mm wakanifanyia maombi wakanifanyia maombi wakaniambia tubu nikatubu maovu yangu yote mm. nimemaliza hapo nikatika nje mm. lakini nawe kama ife mchawi kama nilivyokuwa mimi mm. nakushauri tu acha sio mambo mazuri mm. ulishawahi kujaribu kuacha uchawi peke yako hapana ulikuwa tu unakataa kumtoa mama, lakini unaendeleza uchawi. Ndio. Sawa. Na kama ungeamua kuacha peke yako, ungetakiwa ufanyeje? Singeweza kuacha. Mm. Wanajua kila kitu nitachokifanya. Mm. Na ningeacha ningeuliwa. Mm. Konka mwana kata Ikifika mchana naambia bibi, usiku ndo kama hivyo unaota ndoto za ajabu ajabu. Wananitoa usiku naota kama nipo sehemu hivi nauliwa. Wananiambia mtoe mama yako au tutakuua wewe. Mm. Na kwa nini umesema sili zetu? Mm. Ndo hivyo baadaye nilipelekwa nisani yote akaisha. Mm. Sawa, turudi pale ulipo wakati unaambiwa unaambiwa mtoe mama mpaka ukaja ukamtoa bibi mzaa mama pale, ilikuwaje pale? Niliogopa kumtoa mama, unaona kuna wadogo zangu wengine hmm. watalelewa na nani? hmm. Ndio maana kaamua kumtoa bibi. Ilikuwaje mpaka ukamtoa bibi? Waliweka kitambaa mm. nikatokea sura mbili hmm mmoja ya mama mmoja bibi nikamwambia chagua mtu wa kumtoa hapo nikamtoa bibi nilichoma kisu pale kwenye sura yake wamchoma kisu kesho asubuhi bibi amefariki yani ilikuwaje huko alipofariki yeye bibi nimefariki tumbo ilikuwa inauma sana kichwa mm maumivu alipozidi alifariki. Ndani ya usiku mmoja tu ndo aliumwa, alikuwa na umwaumwa kama? Hapana, mm. ya usiku mmoja tu mm. ilipochomeka kisu na akafariki. Ulichoma sehemu gani? Kwenye tumbo. Na wakati alipofariki watu walijua kama kwenye tumbo alikuwa amechomwa sehemu? Hapana. Kwa hiyo alipofariki nyie mkafanyaje sasa? alivyofariki akaenda kuzikwa mm. usiku si tukaenda mliendaje tulipanda ungo tukaenda mpaka huko makaburini mm. tukafukua mm. tukamchukua mm. na wakaanza kumla yaani mnafukuaje wana namna yao ya kufukua mm. alivyomaliza kufukua wanafukua wanatoa udongo wanachimba hivi kawaida hapana mm kuna kitu anafanya mimi sikijui maiti na, maiti inatokea pale juu wanaichukua mm. wanaenda kuila nyama mm. nilikuwa mmoja mmojawapo sasa inapochukuliwa kwenda kuliwa nyama haina harufu hapana haina yaani inakuwa tu kama nyama zingine tu ukila unajisikiaje nilivyokula nilikuwa najisikia kichefuchefu mm. na kutapika mm. lakini pili kaona tu kawaida nyama kama nyama zingine mm. nakula na, na huwa huwa mnafanyaje msionekane yani kama alipokuita siku ya pili mkatoka nje mkakaa kwenye ungo nje kama mtu akiamka nawaona hawaoni hatuwezi hawezi kutuona mnafanyaje msionekane kuna kuna unga sijui dawa nyeupe alikuwa ananipaka mm. mwili mzima mm. kwa hata mtu akitokea mbele yangu hawezi kuniona lakini mimi ndo namuona mm. ndio tunaondoka tunaenda kuchimba tunakula anakupaka umevaa nguo hujavaa nimevaa na nguo zako tu ndio mnapaka hizo dawa mwili mzima mm. juu ya nguo eh mm -hmm. hapo ndo hatuonekani ndo tunaondoka lakini ikifika tu muda azana mm. azana ikiaziniwa tunakuwa hatuna nguvu za kuondoka mm. tunakuwa tumekaa tu pale pale mm. kwao tuna saa nane tunakuwa tayari tushamaliza mpaka mm. saa tisa tusharudi nyumbani mm. azana inavyoaziniwa si natukuta nyumbani tumelala mm ndo hivyo lakini mimi nilikataa mpaka leo hii nipo hivi nshapona mm azana ikiadhiniwa, mnashindwa kuondoka kabisa, mnabaki pale? Ndio, tunakupa tuna nguvu. Mnaonekana amuonekana? Tunaonekana na watu, kazana ikaazimiwa mm. watu wakipita kama vile wanatuona mm. Lakini tulikuwa tunaondoka saa tisa mm. tunaondoka. Haujawahi kuchelewa? amna mtu aliwahi kuchelewa kabaki akaonekana sehemu? Hapana, hatujai kuchelewa. Matukio gani mengine makubwa unayoyakumbuka katika mambo haya? Mimi nakumbuka tu nilivyoua. Mm. Basi mengine ulikuwa unakutana nayo labda mkipita sehemu ambayo sio nyumba zingine tu kama tukienda tunakuda mm. tunakuta zina uzio mm. zina ulinzi mm. kopo tuingii tunaingia zile nyumba zisiokupo na uzio ulinzi yaani nyumba um, yenye uzio wa aina gani unazungumzia ni kama amelindwa hivyo na nguvu mm. nguvu yoyote ile mm. umelindwa tunakupa tuwezi kuingia mm. naingia nyumba isiokupa na ulinzi wowote ule naingiaje tunaingia kupita kwenye pembe kwa sababu mlango tunakuwa tuoni mm. kwenye pembe yani kwenye kona ya nyumba ndio mnafanyaje sasa hiyo pembe kwa sababu kwenye pembe hamna mlango anamwaga dawa mm. na kunakuwa kuna uwazi na unaingia mpaka ndani mm. kwa hiyo kwa, kwa kwa kwa katika uchawi mtu hata akifunga na kufuli ya aina gani nyie mnaweza kuingia tu ndio ndiyo asiyatupitii kwenye mlango mm. mlango unakuwa uoni mm. kwenye pembe ndo unakuwa unaona kama ni pale ndo kama mlango mm. ndo tunaingia kupitia hapo mm tunatokea ndani. Mkiingia ndani mnafanya nini? Tunaloga. Mnalogaje? Tunamloga mtu tu. Yaani mnafanyaje kumloga? Tunakuwa tunamzunguka mm. tunamgeuza geuza mm. tunamzunguka zunguka mm. kama ana hela au vitu vingine mm. tunavichukua tu kimeujiza mm. tunaondoka navyo mm ya kiamka asubuhi asema anasema hela zangu zinizeka hapa zipo wapi hazioni zipite wiki mbili wiki tatu ndo zinakuwa zinarudi zile hela zake ah, mwezi kuzichukua moja kwa moja ndio yaani mnazipumbaza tu e, eh, tunazirudisha mm. kwa mtu wa kawaida tu ambaye hajui mambo hayo ya kichawi na kishirikina si ndio akifanya kitu gani nyie mnamshindwa? E, eh, si tunachokishindwa akisoma dua yoyote ile mm. au akienda kwa mganga wa aina yoyote yule akiweka ulinzi nyumba yake mm. hata akiwa mtu wa aina yoyote ile chizi, lakini akiweka tu ulinzi, si tunakuwa kwa watu mwezi ulinzi mpaka ajiwekee mwenyewe, au mtu hata akisomewa tu dua, hata kama yuko mbali tayari ulinzi unaenda. ndio hata akiwa nchi za nje akisomea tu dua mm. we mbaya yote hawezi kumshika sababu ana ulinzi aliosomea mm. kama mtu akilala katika nyumba yake akiacha kioo wazi kuna nini ambacho nyewe mnakifanya tufanye kitu kwa sababu sisi tukiingia hatuoni madirisha, hatuoni mlango mm. si tunaona tu hizi pembe za nyumba hizi mm. tunapoingilia ndani hatuwezi kumshinda mtu wake amelala vipi, labda asome dua tu mm. tunakuwa tunamshindwa mm. Usiku mnapoamua kwenda kumwangia mtu, mnaenda kumwangia ili iweje? tunamwangia tu kama unamtaka mtu aumwe mm. bila sababu zozote mm. tunatumwangia mm. kama tuwa kitu chetu tunataka tufanye mm. tunamfanyisha. Yani kama kitu gani? ni kama tunataka tulime hivi sehemu mm. analima mm. amelala lakini mm. analima mm. mpaka anamaliza mm. tunamrudisha kitandani kwake mm. analala akiamka asubuhi kama atasema tu nimechoka na najisikia vibaya mm. so, usiku tumemlimisha sana mm. ndo hivyo mama yako ulimfanyia vitu gani vya aina hiyo Mama sikumfanyia kitu alikuwa na ulinzi mkali. Mama si alikuwa akikugombeza akiamka asubuhi anajikuta na matope. Yale matope nilikuwa simtoe mimi, mimi nilikuwa simuwezi. Mm. Bibi mm. na wenzake ndo walikuwa wanafanya hivyo. Mm. Lakini mimi nilikuwa simuwezi, sina nguvu mm. za kuwa na ule ulinzi wake. Mm. Ndio akiamka asubuhi nilikuta amechafuka siku nyingine wanamlisha nyama kilazima kiamka asubuhi atapika vyote anajiuliza hizi nyama nimekula lini mi nabaki tu kumwangalia simjibu unakuwa umejua na ile siku ambayo kulikuwa na mtu ambaye alikuja nyumbani wewe ukawa unamwangalia kwa hasira mlikuwaje yule mtu alikuwa ana ulinzi mm ulinzi wake ulikuwa mkubwa na mimi alikuwa amenifanyia kitu sijakipenda mm. kwa nilikuwa natamani mm. nimuue mm. kini kwa nimeshindwa kini kana bado namwangalia tu mm. hivyo sasa hivi kama mtu ana ulinzi unaweza kumjua ndiyo unamjuaje anakuwa anatembea na mwanga wa kijani mm nyumba yenye ulinzi na pia inakuwa hivyo hivyo na mwanga wa kijani, kwa hiyo hauwezi kuingia mm. na ukisogelea mm. kwa nyumba inaku, unakuwa nasa mm. ila kwa mtu inakuwa inakusukumiza ukiwa karibu yake mm. inakusukumiza unaanguka chini, unaanguka chini mm. Mm. na huwa inakuwaje mtu uki, ukiweza kumloga mtu unamchukia au inakuwaje? Ukimweza unafurahi yani okay. Ukimweza ukimshamloga mm. una, unafurahi mm. Ila kama hujamweza amekushinda mm. unakuwa unamchukia mm. Yani unataka aendelee na maisha yake, unamchukia tu unaweza ukamshindwa mtu ukamshindwa siku zote? Ndio. Inakuwaje? Inakuwa ana ulinzi mkali. mm -hmm. Ukiwa mchawi, uchawi unakuwa muda wote unao au kuna mahali unauweka alafu unautumia muda fulani? Mchana utatumia na kiasi mm. kiasi tu kidogo mm. na muda mwingine unakuwa unauweka una mm unauweka una, una, wapi na unatembeaje nao na unakuwaje unaweza kuuweka sehemu sema wana vibuyu mm. na wanaweka ndani ya vibuyu mm. na wanavificha chini mm. ardhi wanachimbia chini mm. kwa hiyo anaenda anachimbua hivi anachukua hapana anachimba kwa miujiza tu mm. alafu anakifikia mm. anatembea na nguvu za kiasi tu mm. kidogo sasa nguvu za kichawi zenyewe kama hadi unavyohifadhi kwenye kibuyu, yani zenyewe zinaonekanaje? Yani kwa macho hivi ya kawaida sema inaonekana yani ni kama kitu gani? Nguvu niliopewa mimi mm. ilikuwa ina rangi nyeusi mm. Yaani nikishika hivi ina rangi nyeusi mm. lakini sijajua zile za wenzangu zilikuwa zina rangi gani mm. Ni, ni kweli kwamba mchawi anaweza kuingia ndani ya mtu? Ndiyo, anaweza kuingia ndani ya mtu au anamtengenezea jini tu mm. Anamwingiza na kila atachosema huyu yule hmm. jini atafatisha mm. Na yule jini wakati ipo kundani wa yule mwili wa mtu mm. Anampelekesha vile vile alivyosema yule kule mm. Kwa hiyo kuna watu wanakuwa wanafanya vitu ambavyo sio kwa kupenda kwao mm, vya kulazimishwa tu mm. Na kwenye swala la magonjwa inakuwaje? Gonjwa kama mtu mpendi, unamchukia mm. unaweza kumtupia gonjwa lolote mm. kama hautaki kumuua au mm. ndugu yako wa karibu hivi mm. hautaki kumuua mm. unamtupia gonjwa lolote hivi. Unatupa kwa njia gani? Kwa njia ya upepo mm. unatengeneza gonjwa mm afu unamtupia. Akiwa anatembea unalirusha, ni kama unaosha kitu hivi mm. Kisha tutaenda kumvaa, kimvaa tutaanza kuumwa kuumwa, atakufa. hatu Watu watakuwa wanasiasi karogwa, uh -uh. mm. watasema kafa na ugonjwa. Inawezekana mchawi akakuloga alafu akajifanya kutibia ndio, lakini nakutibini na zile dawa nakuwa anakuwa kuongezea mm. sio dawa zenyewe na kutupia ujini mm. anachukua na dawa nyingine mm. za kumzidisha ni awe na kasi mm. ndo anasema hizi dawa zitakuponyesha kumbe zinakuzidishia ugonjwa mm. kwa anajifanya na kusaidia lakini akusaidii mm, ndio mm, anakuzidishia mm. e, inachukuaga muda gani kama mkitaka kumtoa mtu mpaka mumtoe kabisa ichukue e, muda mrefu kama anatakiwa kuliwa leo anakufa tu mm. anauliwa mm. na anakufa na akiuliwa na ahadi yake ilikuwa haijafika yule mtu mwenyewe anaenda wapi mtu mwenyewe anakaa tu kwenye pembe za nyumba yao huko huko kwao mnamwacha huko huko kwao tunamwacha alafu mnachukua mwili wake mm. naenda kula haijawahi kutokea mtu anau, anakuwa labda pengine kauliwa alafu nyama yake inashindikana kula mm. Mm. hakuna Mfano wale ambao wanabeba mimba lakini hawajifungui na ule ujauzito unayeyuka unapotea kabisa, huwa inakuwaje? Huwa wanaenda usiku mm. wanamshika ile tumbo lake mm. wanamsomea madude yao yale maneno yao mm. na ule ujauzito unakuwa unapotea mm. kupotea, wanakuwa wanafurahi ni kama hawataki uzae mm wameamka asubuhi mm. tasema tumbo inakuuma mm. ukaenda kupima ndo unatukia sijui kizazi kimeharibika mm nini mimba imeharibika mm. ndo mm. hivyo kwa wale ambao wengine unakuta ana ujauzito kabisa haumu uchungu wala mimba haitoki inayeyuka huwa inakuwaje eh, ile inakuwa inatolewa mm. au kama mchai unachukua una lile jasho la tumbo lake ile mm. unaweka kwenye kitenge chako utachokivaa mm. unakifunga mm. utachokifunga hilo atakuwa adhai yani mpaka ukifungue pale mm. upafungue kile kitenge mm. kifunga atakuwa adhai afanye chochote kile sasa kama kitu kimefanyika kwa mtu lakini yule mtu aliyefanya pengine hamjui au yupo mbali au kashakufa inakuwaje na huku mtu kabaki hazai. Basi nilikuwa ina jinsi tena, kwa sababu mpaka hilo kule mwenyewe alichokifunga afungue. Mm. Labda kwa uwezo Mwenyezi Mungu utawezekana. Mm, bila hivyo mpaka mm. yule mwenyewe ifungue. Mm. Na mtu sasa ambaye ni mjamzito, si ndio? Ili asifanyiwe hivyo vitu anatakiwa afanyeje? hiyo anamfanya maombi, ana ulinzi mkali mm. na ujauzito wake mm. kilala na maombi, akitembea maombi mm. ndio hivyo, nakupa hawezi kumsogelea yeye hata mm. kizazi chake wakisogelea mm. na yule mtu unamkuta anaonekana hivi kawaida, wengine wanasema, lakini baadaye anaweza akaonekana labda anarefuka, anaweza uwezo kujirefusha, ana uwezo kujifanya mfupi, inakuwaje? anaweza kupotea uwezo huu alikufana ubibi mm. hadi kujigeuza kwa paka anaweza mm. kufana ubibi nyingine yawe bibi nilikopo siyajui alikuwa anafanyaje kuwa paka anaweza tu kwenda anakaa chini hivi mm. na anabadilika mm. anakuwa paka mm. na anaondoka kama kipaka tu cha kawaida kama paka tu kawaida sasa ukiwa wewe ukimuona yule paka utajuaje huyu ni paka wa kweli na huyu ni paka wa kichawi paka huo uchawi mm. unamjua kwa macho mm. macho yake anakupewa yanawaka kwa nyeusi mm. yani anang'ara hivi hata kama usijamulika tochi mm. inakuwa anawaka mm. jana alafu anakuwa na mkia mrefu mm. ndo unamjua mpaka na uchawi mm. tunao mpaka kawaida unaputa tu mkia wake wa saizi mm mpaka wakichaa hivi kama watu wamebadilisha kuwa paka mm. anakuwa na mkia mrefu mm. unabuuza mpaka chini mm. unaweza ukamkamata huyo paka hauwezi un, un, unafanyaje labda ili asikusogelea asiingie kwako ni ulinzi tu utakuwa mm. nao mm. utoomba maombi utaomba mm ndo hataweza kukusogelea. Kwa mfano yule paka wa kichawi akipigwa na jiwe, kwa sababu si anatembea hivi, anaonekana akipondwa na jiwe na mtu tu kawaida inakuwaje? Akipondwa na jiwe mm. kama kaumia au kavunjwa mguu mm. ata ataondoka mm. na akishafika nyumbani kule mm. atajibadilisha, lakini bado atakuwa mkono wake umevunjika au mguu wake umevunjika. Mkitaka kumwingiza mtu kwenye uchawi bila kujijua, mnamwingizaje? Kuna watu wengine wanakuwa wanatamaa tu mm. unaotesha kwenye ndoto mm wanajiona wana pesa matajiri sijui mm. hivi mm. lakini zile pesa unaambia hivi njo zichukue huku mm. akishaenda kule mm. ndio wanamwambia fanya hiki mm. anafanya tunda huku anaenda tunda huku naye nakupana anafanya mambo ya kichawi muue huyu mm. naye anaua mm. ili apate zile pesa mm. akishamaliza hivyo anarudishwa ndani lakini anakuwa mm. tayari kashaua mm. kashamfanya mauaji aina yoyote yale mm. na hiyo inakuwa inatokea yani kwa staili gani kama ndoto kama ndoto eh kama ndoto lakini ni kweli unabebwa kwa hiyo kwa hiyo mtu ukiota ndoto unatakiwa makini sana mm. kwa hiyo nyinyi mna uwezo wa kuishi kwenye ndoto na kuishi kawaida mm. unamchukua mtu lakini unamfanya kama anaota hivi mm yeye yeah, anachukuliwa lakini anajiona anaota anaenda sehemu mm. anaua mtu mm. anafanya hivi mm. yeye yeah, anaona ndoto akiamka asubuhi mm. nimeota ndoto hii kumbe ni kweli amekufanya hiko na mtu akiota anampiga mtu ambaye ni mchawi inakuwaje huyu anakupa na nguvu yani anaota amempiga mtu mm. lakini ndoto akiamka asubuhi mm ana ni yaani ana kabisa anakuwa amesahau mm. aitaka kuadisia mm. yani anasahau nasema mm. nimempiga anakuwa sana sita amesahau yani mm. ila anayekuwa anaikumbuka hiyo ndoto ni anakuwa ni mtu aina gani ye mwenyewe kama nimeota nimepiga mtu mm. kweli umepiga mm. lakini utadhani ndoto yule mwenyewe ulompiga mm. anakumbuka jana nilipigwa na mtu fulani usiku mm lakini utajua ndoto tu mm. kwa nimempiga mtu una silani unakuwa kama hauwezi kusema hivi haya wewe sasa hivi na huyo bibi ambaye unasema alikuingiza katika hayo maswala si unao bibi wengi au na bibi mmoja tu no bibi wengi tu ehe huyo bibi ambaye alikuingiza katika hayo maswala mnaongea hapana ameshafariki mm. kwa amebaki bibi mwingine mm. mi naye yani hatuendani. Ambaye sio aliyekuingiza lakini mm. aliyekuingiza alifariki. alifariki baada ya nini au ilikuwaje mpaka akafariki? Siku waliingia kwenye nyumba yenye mm. ulinzi kanasa mm. Mm-hmm. na alijanda walikopo hawezi kutoka mm. hawezi kufanya kitu chochote kile mm. Hivyo nasa asubuhi watu wamewaona mm wamewachukua wamewapiga wamewapiga mm. kwa sababu alikuwa mzee sana akaanza kuumwa mm. kaumwa kaumwa mwisho mm. wa siku akafariki hapo ulikuwa umeshajitoa au bado tani shajitoa kwa hiyo hujajua kile kibuyu kilienda wapi au limwachia nani sijajua kilienda wapi sababu kilivyotoka kilipotea tu sijajua kilienda wapi tena tukawa tunaendelea kuishi lakini kila shule niliopelekwa nikataliwa kila shule nilopelekwa, nikataliwa. Basi makumbe sivinipate hela na nikutafutie kazi mm. Alipopata hela akasema sibi kwanza niwasomesha wadogo zako mm. Akawa nasomesha wadogo zangu mm. akasomesha akipata tuna hela majukumu anakuwa na mbana mm. Ananua vitu vingine mm. Nikamwambia basi, kwa sababu mdogo wangu fundi mm nitaenda kumwambia anifundishe hata uchereani nijifunze akasema haya nimeenda kwa mdogo lakini mdogo ninamwambia nifundishe anakataa sijajua anasema ana muda ana nguo za watu anachukua shoni kila siku basi mi nikaamua tu nikae tu nyumbani natamani kusoma Ndiyo. Ukipata shule utasoma? Mm. Sasa hivi una umri gani? kumi na tatu. Ungetakiwa uwe darasa la ngapi mwaka huu? La saba. Na uliishia darasa la ngapi? La nne. Sirudii tena. Mm. Na mtu atakijitolea kunisomesha tamshukuru sana. Sawa sawa. Haya, usilie. Thank you.